چی؟ اه شامبو تموم شده که کار این جعفر قروم ساقه حالا چی کار کنم؟ آها یکم آب پر میکنیم و زندگی دوباره به این شامپو برگشت خب بزرگوار خصیص یکی بخر چی؟ سرم بر نمیداری آبرو رفت تو اصلا چرا شامپو میزنی تو مو نداری کچل من مو ندارم مردی که رو سرم مو ندارم اما اینجا خب، باشه خب خوب خب باشه با خب. بله بدین شکل حالا فهمیدی یا نه آره بابا آره فهمیدم فهمیدم خب دیگه برو بذار به کارم برسم مردی که همش سرش تو باسن منه باشه بابا برو به جنگل های آمازونت برس مرد که کسیف اه. پیام بهداشتی امروز امینه به پشمانت بیاموز هر چیز ارزش ریختن ندارد اه ربطی نداشت ولی خب سوسماس داشت آره تا کلیپ دیگر خدا نگهدار از بچه ایدهاتون رو پایین بنویسید